Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале «Готовим с любовью». Сегодня я покажу вам, как приготовить красную рыбку в сметанной заливке. Для этого нам потребуются стейки с красной рыбой. Я взяла из горбуши. Вы можете заменить, вот три маленьких стейка у меня, и здесь три. Это получается шесть кусочков на две порции. Вы можете заменить крупной рыбой, семгой, форелью, получится тогда один большой стейк. Вот такой. Как делать стейки? Отделяем кости, убираем с рыбы, оставляем эту балаковую часть. И получается потом у нас вот шкурка мы очищаем, остается такой кусочек. Подрезаем, не дорезая, даже шкуру мы не прорезаем. И второй кусочек прорезаем полностью. Все вывернули. Вот наш стейк. Еще раз показываю. Не прорезаем шкуру, а второй уже прорезаем. Вот так вот. Вот таким образом делаются стейки. Этот рецепт прост, но очень вкусен. Так, теперь мы солим перчим. У меня уже соль с перцем разведена. Маленечко подсолили, подперчили. Все. Сейчас мы быстренько обжарим на сковороде с двух сторон, буквально там по минуте, с одной и с другой стороны. выложили на сковородку стейки, они у нас обжарились уже с одной стороны, со второй стороны тоже обжариваются. Все, снимаем сковороду и выкладываем на блюдо, в котором дальше будет готовиться. Если у вас есть маленькие порционные горшочки, невысокие, какие-то такие которые ну, для вас удобны, вы можете готовить много. Я делаю на две порции, поэтому я взяла вот такое вот, чтобы было вам видно хорошо и все. Сейчас будем дальше продолжать. Мы выложили, складываем, значит, вот, получается, это у нас одна порция, это вторая порция. Все. Теперь мы берем картофель. Картофель у нас уже вареный. Режем его такими кругляшочками. Полторы картошки на порцию. Можно картошку одну на одну порцию. Но у меня получается три картошки, значит я делаю полторы картошки на порцию. Все. Выкладываем здесь вокруг семги. Вот так вот красивенько, аккуратненько. Сюда чуть-чуть сдвинуть, чтобы у нас вот так вот картофель. Нет, в принципе мы сделаем по одной картофельной, по полторы уже будет много. По одной. И теперь на вторую часть, на вторую порцию. Также режем и выкладываем. порцию. Теперь мы берем вареное яйцо, режем его пополам и потом еще пополам. Получается пол яйца на одну порцию. Делаем так, чтобы у нас было красивенько. Выкладываем вот на два кусочка стейка с одной стороны и с другой стороны. Теперь у нас здесь шампиньоны. Уже обжаренные. Выкладываем грибы такую небольшую, можно пару столовых ложек. И на вторую порцию также. Сверху ложим понемногу жареного лука. Лук у меня уже обжарен. Так вот. И сюда. все. Выложили. Теперь, если у вас есть, можно это все залить сливками 30%. Но у меня сметана, поэтому я заливаю сметаной. Прямо льем и на картофель, и на порцию стейка уже сделанного. Вот так у нас получается другая порция заливаем обильно. Так. И теперь присыпаем сыром тертым твердых сортов присыпаем сырком. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов буквально на 3-5 минут, потому что рыбка у нас уже готова, все у нас здесь готовое, чтобы зарумянилось, зарумянился наш сыр фильм смотреть. Я вам покажу потом, когда вытащу в духовке, как оно должно быть. Вот, приблизительно так. Все, сейчас мы отправим это в духовку. Отправляем в духовку. Все, ставим в духовочку и ждем, когда приготовится. Вытаскиваем из духовки. Вот, до такого состояния мы должны подержать. Подержали мы 10 минут в духовке. Сейчас мы выложим на блюдо. Все, выложили мы на тарелочку. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы украсим наше блюдо. Берем огурчик, тоненько режем. Я мы сделаем огурчика. Можно несколько долек помидора. Какие овощи любите, с таких и делайте под гарнировку. Еще раз напоминаю, что я взяла небольшие стейки горбуши ну конечно будет намного вкуснее если вы возьмете большой стейк форели или семги так сверху присыпем зеленью ну здесь у меня укроп порезанный Можно еще украсить дольками лимона. Соус какой любите? У меня вот соус табаско. Можно сделать так, так вот на тарелочку несколько капель, чтобы была красивая тарелка. Можно слегка сверху сбрызнуть. Вот. Блюдо вкусное, праздничное. Скоро Новый год. Попробуйте, сделайте. Надеюсь, вам понравится. все. Вот такая тарелочка у нас получилась. Пробуйте, экспериментируйте. До новых встреч. С наступающим Новым годом вас!